hebt sich an Ameise, Ameise mit der Bärtel. Amol in Städtelgeisin, getroffen ich ob a Pferdel, a Pferdel mit der Grieve, Kopites und Galoppen, sie hat geheißen Rive und hat von mir entlaufen. Alte Meise halt hinein sich ziehen, steht der Geist in euch mir am Ezie. Meine Färbel hab lieb ich besitzte, wer hat in die Augen finster. Hebt sich Sei Psychon Ameise, Ameise mit der Haberde, Amol in geißen, getroffen ich hab a Kälbe, a Kälbe, a paar Reuern, mit Herdler und mit Lohn, sie hat geheißen Teure und hat von mir atloffen alte Meise halt hinein sich ziehen, Städelgeize noch mich am Itzie, meine Käbel hab lieb ich wie er, wer hat ich in die Augen finster. Se hebt sich an a Meise, a Meise mit a Bärde, amol in Städtelgeißen, getroffen, ich hab am Mädel, am Mädel, Michael, mit Fieslech und mit Wies, sie hat geheißen Chaie, und euch handluffen sie. Alte Meise hat Weise halt in sich ziehen, steht der Geist in euch mir am Ziehen. Meine Mädel hab besitzt er, wer hat in die Augen finster.